Cuba. É, eu conheço até a é música de merengo. <laughs> não é verdade? Não é verdade? É, o que eu conheço lá é merengo. Socialista. Cuba, minha pátria querida. Investe bastante em educação. É um país que tem um regime fechado, certo? Tem um regime fechado que vai tudo na ordem, no eixo. A divulgação, a informação que se dá sobre Cuba tiene dos caras. Una, se silencia todo aquello que eh, no se quiere dar a conocer de Cuba. Desde los logros que tiene Cuba en la salud, en la educación, incluso en, los servicios a la, población. Estoy hablando de un país que mm, eh, casi el 100% de los habitantes tienen acceso a la electricidad, acceso al agua potable y así otros resultados. Y todo eso se silencia. Se silencia además el apoyo que tiene eh, la revolución cubana en todo el pueblo. Os estadunidenses tentam, aquele tão simpático democrata, o Kennedy, né, tenta jogar seus mercenários, jogar a CIA, para derrubar a Revolução Popular Cubana. E são estraçalhados, derrotados gloriosamente. E nesse contexto é que se afirma, então, em 16 de abril de 1961, eh, se afirma formalmente o caráter socialista da Revolução Cubana. Cuba sofreu bloqueios, golpes, chantagem, atos terroristas do imperialismo. E isso fez com que toda a América Latina também tomasse mais consciência do caráter predatório, agressivo e absolutamente contra a humanidade que tem o imperialismo norte-americano na época atual. Tu dizes embargo, mas não é um embargo, é um bloqueio. O embargo é uma coisa. El bloqueo es otro, el bloqueo es mucho más recio, mucho más duro, es mucho más criminal, es una política genocida. Hoy Cuba está iniciando ya un proceso de transformaciones importantes de la economía. Transformaciones que empezaron hace unos años, incluso transformaciones que, algunas de ellas que estaban anunciadas desde los años 80, pero que el propio Fidel eh, se refirió a eso, pero que con el periodo especial se pararon y otras que se empezaron y se están desarrollando. Y el 17, 18 y 19 van a ser las sesiones del, del, Congreso del Partido Comunista de Cuba, centrado precisamente en las cuestiones económicas, porque nosotros estamos enfrascados y esos acuerdos nos van a llevar hacia la actualización del socialismo en Cuba. Nosotros no decimos que son reformas. El socialismo ni la revolución se puede reformar. En las reuniones para debatir esos lineamientos eh, se apuntaron cosas relativas al consumo, cosas relativas a la política laboral, a los salarios, a estratégia seguida na agricultura. Como inspiração, como exemplo pela proximidade para todos os povos do continente latino-americano, ao mesmo tempo que coloca de forma concreta a possibilidade real da luta emancipatória, da luta anti-imperialista com vitórias. O carácter socialista da Revolução Cubana se estabelece, como te decía, el 16 de de abril de 1961. Varios días después, o sea, al, día posterior, el 17, ocurre la invasión por Playa Girón. Antes de 72 horas, esa eh, invasión fue derrotada. Fue la primera derrota militar del imperialismo norteamericano en, en, América Latina. Y ese pueblo y ese país que originó esa derrota, precisamente va a celebrar 50 años esa derrota. Ese es el significado que tiene.